हेलो हाय करो कनाल कनाल हाय करो हाय करो कनाल हाय करो बाय बाय जीजा हाय क्या कर रही हो आप क्यों चला रही हो आप हाँ, थोड़ी चला रही हो अंकल चला रहे हैं बाय बाय किधर किधर किधर हेलो आप कहाँ जाओगी सदर या घर आगे देखो टक्कर हो जाएगी जन्नत जन्नत जन्नत जन्नत ए बेबी क्या हो खेल भी आप जन्नत